Ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Ես ոնց խոստացել էի ձեզ, որ երբ որ մոշը հասնի, ես կնկարեմ ու ձեզ ցույց կտամ, որ դուք ինքներդ էլ տեսնեք արդյունքները մեր չարչարանքների, սիրելի հետևորդներ։ Ես մի շատ կարևոր խնդրանք ունեմ ձեզ բոլորին, ովքեր հարցեր են ունենում իմ հետևորդներից, ովքեր հարցեր են տալիս, խնդրում եմ ինչ որ անձնական տվյալներ թողեք, որ ես ձեր հարցերին կարանամ պատասխանեմ թեկուզ նկարների տեսքով, հա հարցնում եք ինչ դեղ պետքա սրսկենք, ինչ։ Հետո ես պատասխանում եմ ձեր հարցին, բայց չեմ կարում ձեզ լիովին պատասխան տամ, քանի որ ձեր անձնական տվյալներ չկա, ես չեմ կարում ձեզ նկար ուղարկեմ։ Դրա համար խնդրում եմ ինչ որ ձևով, երբ որ հարցեր եք տալի, պատասխանների եք սպասում, խնդրում եմ անձնական տվյալներ թողեք ինձ։ Facebook, Messenger, WhatsApp, թեկուզ, թեկուզ Viber, որ ես կարողանամ ձեզ հարցերին պատասխանեմ, ձեր ձեզ ուզող հարցերով օգնեմ ձեզ, նկարներ ուղարկեմ ձեզ, որ դուք ինքներդ տեսնեք ինչի մասին է խոսքը։ Իմ սիրելի հետևորդներ։ տեսնում եք ինչ արդյունքներ ունենք մենք առաջի տարում սա դեր առաջի վերքն է այս արդյունքները ճիշտն ասած ինձ շատ շատ գոհացնում են որովհետև առաջի առաջի տարվա համար, առաջի բերքի համար ցուցանիշը շատ լավն է։ Հա, խնդրեմ։ Տեսնում եք։ ու տեսնում եք ինչքան են երկար էլ ճեղները։ Մենք շուտով պետքա պատրաստվենք արդեն երկատները տնկենք, լարերն հասկացնենք, որովհետև շատ են երկար է արդեն ճեղները ամբողջությամբ փռված են գետնին մի հատ էլ ցույց տամ ձեզ ինչքան բերք կա վրեն ընդհանրապես մի ճյուղա փոքրիկ սիրելի հետևորդներ։ Մենք նորից խոտերի մաքրմամբ ենք զբաղված։ Նորից տեսնում եք ինչքան են խոտերը շատացել։ Մի քանի օր անձրև եղավ, նորից սկսեցին խոտերը դուրս գալ։ Մենք նորից մաքրում ենք։ Հիշում եք, անցած անգամ աջ կողմից ենք սկսեմ մաքրել Այս անգամ ձախից ենք մաքրում։ Այն վերջում արդեն մեկ վարկյան մոտենամ, տեսնեք մաքրված տարբերակը, չնայց էլի տեսել եք, բայց շատ կարևոր է խեմա անդհատ ասում, որովհետև այս Հիմա տեսնում եք մաքրած տարբերակը, մեկ էլ չմաքրած տարբերակը։ Ինչի համար է կարևոր էս մաքրելու process-ը։ Նախ որ մոլախոտ են իրանք, հողում գտնվող սնունդը ամբողջությամբ վերցնում են իրանք իրանց վրա, դրանով են սնվում։ Բացի նա այդ մոլախոտերի մեջ միջատները միջատների համար լավ բարենպաստ պայման է ստեղծվում բազմանալու, ավելի շատանալու։ Բացի նայել, որ մոլախոտը աճում է, ծաղկում է, ծաղիկ է դառնում, սերմը թափվում է, նորից անընդհատ այդ process-ը կատարվում է։ Ու դրա համար անընդհատ պետք է մաքրվի խոտը, որ շատանա, շարունակվի, մեզ էլ հնարավորին չափով չարչարանքից ազատի։ Հիմա պատկերացրեք, այստեղ մոշի թուփն է, մոլախոտը ավելի շատ է, քան մոշի թուփը։ Ամբողջությամբ ծածկված է։ Ու այդ ներսում միջատների համար շատ լավ բարենպաստ պայման է ստեղծվում զարգանալու հիվանդությունների, սնկային հիվանդությունների, տարբեր process-ների համար շատ շատ վատա, շատ շատ վնաս է մեր համար։ Դրա համար խնդրում եմ բոլորին, ովքեր զբաղվում են քախան անելը, սենց ասած, հա, մեր լեզվով շատ կարևոր, շատ պարտադիր process է։ Ինչքան կարող եք, ինչքան հնարավոր է մաքրեք, եթե մաքրելը հնարավոր չի, հնձել գոնե, հա, տեխնիկայով հնձեք շարքերը մաքուր պահեք։ Ամենակարևոր process-ներից մեկը շարքերի մաքրությունն է։ Սիրելի հետևորդներ, Ես իմ խոստացածս կատարեցի Մոշերի հասման պահով ու տեսնում եք դեռ ստեղ կան դեռ կարմիր են դեռ չեն սևացել բայց հերթով միտեղ հասնում է քաղում ենք միտեղ կոկոնա տալի նույնիսկ ծաղիկա տալի ու անընդհատ անընդհատ ինքը այդ process-ը կատարվում է միջև խոր աշուն։ Միջև նոյեմբեր։ Իհարկե, եթե նոյեմբերին տաք լինի, նոյեմբերին էլ կհավաքենք։ Նոյեմբեր ամսին իմ հոտ դեպք է եղել, որ նոյեմբեր ամսին թազա ծաղիկ է ծաղկել։ Իհարկե, ծրտի պատճառով այդ ծաղիկը չկարացավ զարգանալ, բայց ինքը ցույց տվեց իր հնարավորությունը։ Սիրելի հետևորդներ, խնդրում եմ, նորից ու նորից խնդրում եմ, բոլոր հարցերի դեպքում, ովքեր հարցեր են ունենում, խնդրում եմ, անձնական տվյալներ թողեք, որ ես կարանամ ձեզ անձնական տվյալներով պատասխանեմ, սիրելի հետևորդներ, այսքանով վերջ, ստեսություն, Thank you.